J'avais même pas passé, j'avais même, même pas sauté le premier trou. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, on va y aller au... Non, c'est pas... Et on va. On en dessous, c'est bien aussi. Ouais. Ah, c'est limite, mais ça passe. Ah, ce serait quand même pas mal de quand même raisonner. Ah bah tout ça pour ça, puis il réapparaît en plus. <laughs> euh non, là ça va pas marcher. Oh si. Ah non, ça va le toucher là. Le saut. Là c'est... Il peut s'en baisser la tête lui. sont même fait chier à faire clignoter les blocs euh, pour que tu saches bien que... ça va... Ça va pas aider les masses, attention. Ah si Oh putain Ah bah ouais c'est des gros trucs de vie quand même, planqués un peu après. Voilà, il y en a un là. Il est pas très planqué. M, ouais, hein, c'est ça. M. M. Oh. Voilà. Ah putain, il y a ces connards là. On me dépêche de monter, de sortir et de... prendre de la Lefman. Ça fait le ménage. en même temps. dépêcher d'avoir le truc, mais une disparition. Après, ouais. Tout ça euh, pour ça. C'est pas très... Euh, pas très... Pas très. <laughs> C'est la fin. La fin. c'est pas très. Pas très. Euh, je sais plus ce qu'il fallait, j'avais pris Elecman euh, la dernière fois, en descendant là, je sais pas ce qu'il y a. Ah bah il y a dans la zone où il y a les ascenseurs. Hein. Ouais ouais, c'est pas évident, avec des pics en dessous en plus là. Il y a tout qui, y a tout qui rame et qui clignote dès qu'on <laughs> tire avec le truc là. J'étais passé en un de secours au cas où, c'est juste... Euh, je pense pas que ça, ça sert vraiment à cet endroit-là. Bon, jusque-là, euh, ça va. <laughs> c'est pas la mort. C'est le housing après qui... Euh, alors là, je vais essayer un truc off, quoique je pense pas que ça fait gagner du temps. Je vais descendre comme ça. Ça ouais, ça de la vie. Je de la hein. C'est ce que j'allais dire. <laughs> Il mord de merde. Oh salauds... petit. chier. Euh, ça servait à rien, <laughs> la dernière plateforme. Et voilà On a déjà envoyé le alors. Déjà, déjà. Ok. Et c'est même pas le dernier boss. Même en trichant, j'ai pas réussi à le c'est un peu. Ouais. Merde, bah, fallait pas sauter. fallait pas sauter. Ah, ça a pas tant touché que ça. hein. Ça n'a point marché. Ouais, là, c'est bon. Ouais, il y en a toujours un qui veut chier. Là, il est plus haut. Ah, là, ça va peut-être mieux toucher là. les tricheurs, ah, c'est oh, trop bien. Hein. Bien, bien triché, bien <laughs> triché.